अपने बच्चों का जन्मदिन गौशाला में मनाए मातो बहनों से विनती करता हूं टाबर थाने ज्यादा परेशान करे हैप्पी बर्थडे आवे ना जन्मदिन हमेशा गौशाला में मनाओ टाबरा को ये केक काटना डबूडा फोड़ना मोमबत्ती बुझाना बंद करो कहीं अंग्रेजाली पड़ता हरू करियो घर में मोमबत्ती कब बुझाई जाती है आदमी के मरने के बाद यार जीवता नहीं हाँ? यार डबूडा फोड़े यार केक काटे यार ओ हो हो ऊटो का डर थारो मुंडो देख दर्शी में दो बार फैल भी केक काटे मैं तो उसके